sve smoren Jer zove pet čovece porez Tekst pored, ali u miru Delkor je sve smoren Jer zove pet čovece da svem, al nemam strpljenje Kad treba da sevam, ja zevam gnevan jer sve vam kurčenje A snevam da nebom iz creva steram sve na sušenje Al ne uspevam jer nemam pušenje pa gledam rštenje Ucenjen se penjem, a sve je crpenje, trpenje, vrdenje, vrdenje i sve gušenje Brušenje, rušenje, Zovi kako hoćeš Meni isto daješ ovi pacovi idu na lisko Znam da se besiš kad slušaš al prosam ko šakala Jede mesic za ručak, za to sam ova kava Ti nisi isti kad ti se gade moje misli brisni Meni hoće sustav tebi za patku rade klisir Ko je sve smoren jer zove pet čovece Pores tekst, pores съм корепал, да съм несвезбацен ко крек и поврачам Аз съм бурек, кат съм умек А сад съм сам цатуштек и байт ми гланц, Дай само лек Какво също едеш? Не е ми комна да съм човек Отмарай си лоши, отваряй се точи, прекини, чути Отварям ти очи, не слини, аз съм прай баус Уроти се с когодал на края хаос Мож ми укротиш като завършим ко Ейми Вайнхаус Наш Сърбия цвета не загадюе неопран е Яко му ми е шетам jer Сърбия цвета У Белград Još ne ostavljam barku, al dostavljam varku I novu godinu proslavljam s nuklearku Delko. Morie smory more nierzowe, petrzowe, cepore, sekspore. not your everyday hologram. Even when ribs is touching, never swallow the ham. Blues on L juice, snooze all hell loose. Real rhyme, rhyme, rhyme, rhyme, rhymes. Blues on L juice, snooze all hell loose.